CPMA está dando cursos de manutenção de microscópios ópticos e compostos, facilitando em até 15 vezes sem juros. Vamos aproveitar? Ah, eu vou fazer. É, se você for fazer, eu também quero. curso de microscópio? É aquele equipamento pra gente enxergar as coisas pequenininhas? Ah, por favor, deixa eu fazer também. É, só que ninguém vai fazer. Eu vou fazer tudo sozinho. <laughs> só eu vou aprender a consertar esses equipamentos. <laughs> Ai, você tá não teve tempo. Não vou dizer que vai ganhar quando todas as vidas sobre sobrevivem. Vamos fazer todo mundo junto. O papo não veda.